он жети жашымда мени ала качып кетишкен никебизди мындай эле кыйдырып загстан каттаткан жокпуз кийин балалуу болуп паспортум да жок нике күбөлүгүм да жок балдарыма да метрика бербей коюшту кийин күйөөм россияга иштеп келем деп кетип бир жылдан кийин телефон аркылуу талак берип ажырашып кеттик учурда балдарымды тартып алам деп коркутат менин укугумду ким коргойт алимент жана башка ата энелик укуктарды корголуш үчүн эң негизгиси балдардын документтерин ырастап алуңуз керек эгерде кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо бизге кайрылыңыз биз сизге кошумча кеңеш берүүгө ар даярбыз по всему Кыргызстану действуют центры оказания бесплатной юридической консультации. Позвоните по номеру 0312 65 34 47 и узнайте адрес ближайшего центра.